Здравейте, приятели! Днес ще направим един рунически ритуал, с който ще примахнем с който ще примахнем всевъзможни крадници, ще възстановим съдбата, която е била унищожена, ще върнем всичко, което ни е отнето и ще направим термоядрена чистка от всевъзможен негатив. И ще махнем всички всевъзможни печати, които има върху нас. Така. В името на Великият Один и всички богове и богини от Асгард, в името на Великия Сварог и всички богове Славянски Григор призовавам съвета на девете, Висшия съд, както и призовавам египетските богове, гръцките богове и всички сили, с които работи, както и Валкирия, за да се получи максимално силна чистка. И изчиствам и освобождавам мен. Кажете своето име, от всевъзможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена, на черни магови практици и си примахва всички си възможни негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии – и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, дмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, сглаза, глаз, зави, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всичкия негатив в земята, който се придава на Висшия съд – и се намират всички врагове от А до Я и се наказват. И се намира всичкия негатив от мен. Кажете своето име. и го замързява, Хагалас го разрушава, Торисас го връща там, откъдето е дошъл, безвъзвратно и завинаги, като пробива всички защити, които са сложили враговете както и дадения став с силата на руните, глифите и литерите, които сме използвали. Намира всичко, което е негативно и вредоносно за кажете своето име. и примахва всички си възможни негатив от всякакво естество, происход и срок на давност, чрез всевъзможна магия, направена на, кажете своето име, с цел причиняване на вреда във всички сфери аспекти на живота на, кажете своето име, и напълно го унищожава всичкия си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценари и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена, на черни магови практици си примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдослови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни порчи, проклятия, с глас, зави, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Напълно се унищожават на сила. на один примахва всички негатив. Разбиват се всички ключалки и катинари и черномагични защити, защитаващи негатива от изчистване, както и напълно и безвъзвратно ги унищожава заедно с всички порчи, проклятия, блокировки, блокажи, затваряне, връзване и блокиране на сферите на живота с силата на руните Хагалас, Квиорт се прекъсва порочния кръг от проблеми и се връщат обратно успеха и просперитета. Със силата на този став, който използваме и силата на Один, намираме всички переклади, крадници върху мен. Кажете своето име. и ги унищожава напълно. Връщам и всичко, което ми е било откраднато и отнето и защитава мен и моите блага. Като всичко, кога, като се примахват всевъзможни обети, всевъзможни сделки, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето. От мен кажете своето име както и хората в моя род, в миналото, настоящето и бъдещето, с тъмни сили и изцяло се анулират всички тези договори, като се освобождава матрицата от слугите на мрак. Отменят се всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от мен. Кажете своето име. и се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Печатите примахват се всевъзможни метки, печати, подписи, черномагични защити, астрални защити, гробишни защити – всевъзможни въздействия чрез гробища, всевъзможни въздействия чрез вудо, чрез мисюманска магия, циганска, арабска магия, арменска магия, азербайджанска магия, всевъзможни магии, които са правени някога срещу мен, кажете своето име, и се намират всички врагове и се наказват. Дадения став работи без вреда за мен. Кажете своето име. без вреда за психическото, физическото, емоционалното, енергийното здраве, както и без вреда на всички сфери аспекти на живота ми. Кажете своето име. без вреда на всички близки и родни хора и без вреда на домашните любимци. Активира се в името на Велики Один и всички богове и богини от Асгард, в името на всички божествени и Григори, в името на Висшия съд, в името на съвета на девете, както и в името на всички висши сили от Кармичния съвет. Активираме изчистването на проклятия Активираме изчистването на всевъзможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценари и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена, на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови дасловид масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръч проклятия, сгла, заби, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов приспиритет, семейно щастие, кариерна реализация и се примахва всичко, което пречи да се възстанови с началната божествена матрица. На мен кажете своето име. и каналите работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което се освобождават с любов и благодарност. Благодарим! Тази, това руническо изчистване също е много силно и го гледайте по поносимост. Който може, го гледа всеки ден за по-бързи резултати. Който не може го гледа през 3, 7 или 10 дена, както му понася. Ако ви понася добре руните, можете да спите на тях. Те вече ви разпознават, като сте ги гледали един път осъзнато. Може да се спи на целия плейлист. Моите руни са съвместими с всички видове енергии, с всички други ритуали в моите, в, на моя канал, в моите плейлисти можете да ходите с моите, специално с моите руни, можете да влизате спокойно и в църква, и в джамия, и да извършвате и други дейности. Те абсолютно не пречат на енергията, като вие можете спокойно да изпълнявате всякакви практики, и който работи с ритуали енергии, може да се практикува и да работи без проблем, без да се блокира и без да, бъде, да влизат в конфликт съответните програми. ритуала се гледа на принципа на всички други руни. Гледате, гледате рекламите, поставяте лайк за енергообмен или правите добро дело или палите свеща това беше от мен за сега и до нови срещи. Чао, чао!